Ah, hola, bona tarda. les preguntes que s'han generat de les, de les anteriors presentacions les resoldrem al final juntament amb les que es generin en aquesta presentació. Bé, de tot, primer de tot, ah, comentar-vos que hem fet aquesta, aquesta sessió una mica sobre dubtes d'IT, perquè amb aquest nou canvi, amb les baixes per la incapacitat laboral, doncs, s'han doncs, generat un seguit de dubtes i entre la doctora Immaculada Guado de, de l'ICAM i la doctora Núria Martínez des del suport tècnic de l'ICS ens han ajudat a resoldre's i per tant amb aquestes, amb aquestes aportacions és amb la, la videoformació que hem preparat avui. Mm, bé, doncs, eh, primer de tot, eh, s'ha insistit molt en que el primer que hem de fer, abans de fer una nova, una nova incapacitat temporal, el que hem de fer és quadrar dades i camp, perquè així el que evitem són problemes, ja que aquest pacient pot tenir una baixa oberta en qualsevol altre territori i que per tant el que hem de fer és primer quadrar dades i camp. Llavors aquí comencem en els supòsits, eh? recordar-vos que una, una incapacitat temporal que sigui estimada en menys de 5 dies, eh? que seria molt curta, ja d'entrada només amb el, amb el diagnòstic que hem posat ja surt eh, directament la durada estimada, 4 dies, i la proposta eh, d'alta. D'acord? Llavors, nosaltres, si ens sembla correcte, doncs el que fem és guardar-la i imprimir-la el que haurem d'imprimir és el comunicat de baixa i el comunicat d'alta. Són dos documents, ara per ara. Eh, recordar que aquests comunicats eh, que són de baixa i alta molt curts, de menys de 5 dies, es poden fer en els centres d'urgències de l'atenció primària i els punts d'atenció continuada. Eh, també es podrien fer els que siguin més llargs si el metge que ha atès en aquest pacient ho considera necessari. Eh? El que sí que no es pot fer des d'aquests centres d'atenció continuada o d'aquests centres d'urgències són els comunicats de confirmació ni les altes. Aquests s'han d'emetre des del centre d'atenció primària després de la corresponent visita amb el seu metge. Recordar-vos que els serveis d'urgències hospitalàries no poden fer les baixes. Tenen un màxim de, 15, de 3 dies perdó, per presentar l'imprès d'IT a l'empresa, l'usuari. Bé, si amb aquestes ITs de curta durada nosaltres el que pensem és que pot ser més curta, eh, tenim diferents opcions. Una d'elles és modificar-la, eh? podem modificar-la, si pensem que en 3 dies en tindrà prou, doncs ja la podem modificar, la, la, la registrem amb la data que nosaltres pensem, guardem i imprimim, o fins i tot el que podem fer és esborrar aquesta alta proposada, deixar-la en blanc, com aquí veiem, però el que sí que hem de fer és eh, marcar l'autorització eh, la, la, la comunicació, l'autorització de comunicat de confirmació i d'alta, de manera que des, de, des del Servei de Gestió i Serveis podran donar l'alta amb la data que sigui necessària, sempre i quan eh, sigui en el termini inferior a la data de durada estimada, d'acord? I així no caldrà fer una visita amb el metge, però no podem deixar registrada l'alta i hem de fer aquesta autorització. Això és molt important perquè des de gestió i serveis puguin eh, donar aquesta alta amb, sempre eh, amb, amb la durada estimada inferior a aquesta que estigui aquí registrada, d'acord? Eh, en el supòsit que tinguem aquest pacient que nosaltres ja hem fet eh, la baixa i l'alta i li hem imprès aquest comunicat de baixa i alta a la primera visita perquè era un procés curt de menys de 5 dies però resulta que el pacient ens ve a veure per exemple en el tercer dia eh, eh, i ens diu que es vol incorporar abans a, a la feina. El que hem de fer és anul·lar la data d'impressió per aquesta icona d'aquí i anotar la nova data. Eh? Per tant, en aquest cas és prèvia, per tant la guardem eh? i ja la podem, ja la podem imprimir. Uh, també el que podem fer és, si el que pensem és que s'allargarà més dies, el que hem de fer és esborrar aquesta data data d'alta, però llavors li hauríem de donar un comunicat eh, en aquest pacient i llavors el que hem de fer, podem eh, posar la data que nosaltres pensem, perdoneu, eh, però aquí m'he equivocat, això us ho explico més endavant. El que tenim és en aquí modifiquem la data i ja la podem imprimir. En el supòsit que aquest pacient ens vingui a, un dia després de l'alta que la data que nosaltres li hem donat l'alta la, la, en aquest pacient perquè no ha millorat i per tant nosaltres el que hauríem de fer és una nova baixa o una, que seria una recaiguda. Eh? No hem d'esborrar en cap cas aquesta, aquesta baixa, sinó que el que hem de fer és una recaiguda. En l'entorn de proves mm, no m'ha deixat, eh, no deixat fer el que surt aquesta icona, el que ja em sortia directament la baixa, però no sabem exactament per què, eh? però bueno, recordar-vos que, el que quan jo vull fer una baixa nova l'alerta que em surt és que si sí, el que jo considero és que és una recaiguda eh? per tant si és per al mateix motiu eh? és una recaiguda no hem d'esborrar la IT sinó que hem de fer una recaiguda ens sortiria aquesta, aquest requadre però que com us comento un l'intorn de proves no, no em surt així per tant, el que fem és anul·lar la data de la impressió d'alta, eh? això és el que m'ha sortit en l'entorn de proves, però en la, contem que en aquesta recaiguda em sortiria la data d'aquell dia de la baixa amb la durada estimada. En aquest cas, en aquest, el que m'ha aparegut és que hem d'anul·lar la data de la impressió, que l'esborrem i el que hem de fer és modificar la durada estimada perquè si no, no ens permetria imprimir el, el eh, comunicat de confirmació eh, perquè el tindríem eh, de curta durada i com que és una recaiguda, per tant ens toca donar el partit de, de confirmació, hem de fer una, hem d'allargar la durada estimada. Revisem sempre eh, la data de la propera visita, és, és molt important que ho fem, perquè eh, el que ens podria passar és que aquest pacient ha de presentar aquest parte i si no l'hem visitat no pot tenir problemes a, a l'empresa. Eh? Per tant, sempre revisem aquesta data de propera visita i recordar-vos que des d'aquí, des d'aquesta icona, el que podem fer ja és programar. Eh? El que s'aconsella és no programar aquesta visita en la data de termini màxim, sinó uns dies abans, eh? per, per si de cas hi ha algun problema, eh? per, per tema d'agendes de, del metge o evitar qualsevol problema. En cas que el pacient, recordar-vos que el que una, una dels temes que també ens han recalcat és que recordar-vos que en cas de que el pacient no vingui en la data proposada, eh, doncs valorar lo de l'alta per incompareixença i que llavors si ve l'endemà doncs ja es farà una nova baixa per recaiguda. Eh? Bueno, Recordar-vos com podem programar aquesta visita eh? des d'aquesta icona. Podem programar una visita presencial, telefònica, eh, virtual, d'acord? I una cosa també molt interessant és recordar-vos que en aquest text eh, podem eh, anotar doncs, eh, el motiu de la, de la consulta, de la visita que farem, per tant podem apuntar control d'IT perquè si s'hagués de reprogramar per qualsevol cosa poder identificar amb facilitat aquelles visites que tinguin una, una baixa laboral vigent i que per tant doncs, no s'hagi de plaçar aquesta visita sinó inclús doncs, avançar-la. D'acord? Bé, doncs eh, anem a la consulta de comunicat, ja hem allargat aquesta baixa i anem a donar-li el comunicat de confirmació en aquest pacient i se'ns obre aquesta pantalla. El que ens demana, eh, sempre que, que fem un, parte de, un, comunicat de confirmació, sempre ens surt aquesta, aquesta pantalla. Ens toqui o no ens toqui per dates. Eh? Llavors el que nosaltres hem de fer és omplir-la, guardar, i en aquí tenim eh, la data que s'ha fet el comunicat, però no té per què coincidir amb la data d'impressió. Eh? Si nosaltres tenim marcada que podem permetre que gestió i serveis la imprimeixi, doncs ho podran imprimir i quedarà aquí registrat amb quina data s'ha imprès, però ja la tenim feta, d'acord? Recordar-vos que la informació que aparegui com us deien aquí, eh, en el, en el comunicat de confirmació, Um, Recordar-vos que això apareix en el, en el seguiment clínic d'acord? I que possiblement en un futur apareixerà en aquest, en aquest comunicat de confirmació. El comunicat de confirmació, la data sempre és la data en el que es fa, no es pot modificar aquest comunicat de confirmació, aquesta data. Molt bé doncs ja tenim aquest comunicat fet i per tant el que, el que com us comentava abans el podem deixar per imprimir per gestió i serveis. Un altre problema que podem tenir és que si no hem allargat eh, aquesta data de, de durada estimada, el que ens podria passar si nosaltres pitgem la icona de nou comunicat és aquest avís eh, que hem superat aquesta durada estimada d'IT i per tant que cal allargar-la o fer-li l'alta. Per tant el que hem de fer és anar-nos-en a la baixa i modificar aquesta durada estimada per poder realitzar aquest parte de confirmació. Llavors, ja un cop l'haguem modificat, ja el podrem fer. El que us volia ensenyar també és que des de l'ECAP administratiu, si nosaltres el que hem fet és marcar aquesta autorització de l'alta des, de, des de la baixa, gestió i servei pot donar l'alta. Eh? Llavors la manera de fer-ho eh, també ho pot fer tant en baixes molt curtes com curtes. Eh? Eh, ho pot fer eh, pitjant aquesta icona i apareix la, la data del dia. La pot modificar, la pot modificar eh, sempre i quan haguem deixat en blanc eh, la, data, la data i donem l'autorització. Eh? Llavors la pot modificar, pot posar la data que, que el pacient també, si s'havia pactat que, que s'ha de posar, i llavors quan ens apareix aquesta icona recordar-vos que el que seria interessant és posar que no es vol passar a inactiu aquest problema de salut sinó que qui ho ha de fer ha de ser el metge eh? per tant recordar-vos que lo interessant seria posar que no i llavors doncs, ja es pot imprimir i com us comentava abans eh, pot, podem tenir una data de baixa i l'impressió pot ser en un altre moment eh? d'acord, aquí ho veiem i llavors una altra cosa que també ens han recalcat eh, des de, des de l'ICAM i, i també eh, la Núria Martínez des del suport tècnic de l'ICS, el que ens han anat remarcant és que és important que anem mirant aquests llistats de baixes que tenim des de les tasques pendents. Eh, una mica doncs, per tal de tenir una miqueta controlats els pacients que tenim doncs, pendents de visitar, amb els partes, eh, i que estiguem una miqueta pendents d'aquest tema i d'entrada per part meva res més si teniu algun dubte doncs ara, ara anirem fent